Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte asırlık sorun olan yurt dışından iPhone almak daha mı karlı ona bakacağız. iPhone derken iPhone 10'dan bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi diyelim ki bu seyahati kafanıza koydunuz. İlk yapmanız gereken şey uçak biletleri. Hadi diyelim arkadaşlar bir ay sonraya gideceksiniz. 3 Kasım tarihli bir uçak bileti bakacağız. Dönüşümüzde 4 Kasım olacak ve planımıza göre siz hiç Amerika'da kalmayacaksınız. Evet uçak biletlerinin gaymelerine şöyle bir baktık. Toplamda 1808 TL. Ha 30 saat süren aktarmalı uçaklar var. Ben 500 liram cebimde kalır. 36 saatli uçakta giderim diyorsanız tercih sizin arkadaşlar. 500 lira daha ucuza bilet bulabiliyorsunuz. Her neyse uçak biletini aldınız. Şimdi gidip vize başvurunuzu yapın yapacaksınız. ABD'ye vize başvurusu ıvır zıvır ki vize sırasında bir ton para da harcayacaksınız. 150 dolar oradan bilmem ne falan filan derken bir 700 TL daha ekleyin. Evet artık havaalanına doğru gidebilirsiniz. Uçağa atlayın Amerika sizi bekliyor. Amerika'ya indiniz arkadaşlar. İlk işiniz bir tane Apple Store'a gitmek olur. Apple Store'da iPhone 10'un fiyatı 999 dolar. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle bu parayı TL'ye çevirdiğimizde karşımıza 3570 TL gibi bir masraf çıkıyor. E 3570 TL'yi verdiniz. E hadi artık memlekete dönmeye hazırlıklar başlasın. Az daha unutuyordum arkadaşlar. Masrafları bir 100 dolar daha eklemeniz gerekiyor. Orada hamburger, döner bulursan döner möner yiyeceksin. O da onun masrafı. Memlekete döndük arkadaşlar. Gidiyoruz telefonumuzun pasaport kaydını yaptırıyoruz. Ona da 150 TL verdik. iPhone 10'umuz cebimizde hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar iPhone 10'un Türkiye'ye giriş fiyatı 3500 TL civarında olacaktır. Heyecanlanmayın. Vergisiz fiyatı. Sakin. %10 TRT payı, işte özel tüketim vergisi, ÖTV ile TRT'nin toplamının %18 KDV'si derken bu telefon Türkiye'de en az 6000 TL'ye bulursunuz. Peki iPhone 10'u Amerika'dan alırsanız ne oluyor? 1808 TL uçak bileti, 700 TL vize masrafları, 3570 TL iPhone 10'un kendisi, 150 TL pasaport kaydı. E 100 dolar da 360 lira da ona diyelim orada ezdiğinizi varsayalım. Toplamda size 6588 TL'ye mal oluyor. Türkiye'de 6000, Amerika'dan alırsam 6588 TL. Arada bir 600 lira oynuyor. Değer mi? Yani sadece bir cihaz için değmez. Ama gidip New York'u görmüş olursunuz. Hayatınızda bana soracak olursanız unutulmaz ve heyecan verici bir deneyimi de yaşamış olursunuz. Yani bu hikayenin torunlara, çoluk çombala acayip gideri var arkadaşlar. Özetle eğer macera peşinde değilseniz oturup Türkiye'den telefonu almanız daha karlı olacaktır. Egari artık video içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şuraya hemen bir anket hazırladım. O ankette sizlere soruyorum. iPhone 10 için bu maceraya katılır mıydınız? Yani 15 saat uçak, 15 saat yol, of fena bir macera. Katlanır mıydınız arkadaşlar? Hemen anketimiz şurada. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu paylaşırsanız çok seviniriz. Başka bir Red Repno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şuradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.